হেল্ল' এভৰি ওৱান নমস্কাৰ আজি আপোনালোকক গুৱাহাটীৰ পৰা পঁয়ত্ৰিছ কিলোমিটাৰ দূৰত থকা এটা ধুনীয়া ঠাইত লৈ যাম কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় আমাৰ হাতত সময় কম থাকে আৰু আমি অলপ ফুৰি আহোঁ বুলি ভাবোঁ তেনে এটা ঠাই য'ত গুৱাহাটীৰ পৰা কেৱল ডেৰ ঘণ্টা লাগে ব'লক আজি অলপ চাই আহোঁ <laughs> আমি চাৰে এঘাৰটা বজাত এতিয়া গুৱাহাটীৰ বেলতলা ছয় mile V I P road হৈ চন্দ্ৰপুৰ ৰাস্তাত গৈ আছোঁ ৰাস্তাত এটা ৰে'ল লাইন পাব ৰাস্তাটো ভাল আৰু ৰাস্তাৰ দুয়ো কাষে আপোনালোকে গছেৰে ভৰা পাব আমি আগৰ পৰা আজি ওলাই আহিম বুলি প্লেন কৰা নাছিলোঁ কিন্তু ৰাতিপুৱা মোৰ হঠাৎ আইডিয়া আহিল যে আজি দুহেজাৰ বিছ চনৰ শেষ দেওবাৰ চ' নিজে খোৱা বস্তু বনাই লৈ গৈ এটা আউটিং কৰি আহোঁ ভাবিলোঁ বেছিকৈ প্লেন কৰি যেতিয়া প্লেনটো সফল নহয় মনটো বেয়া লাগে সেইকাৰণে আমি প্ৰায় ইনষ্টেণ্ট প্লেন কৰি যেনেকৈ সুবিধা হয় ওলাই আহোঁ আপোনালোকে এতিয়া গম পাইছেই আমি ক'ত গৈ আছোঁ আমি গৈ আছোঁ Pobitora wildlife sanctuary Pobitora আপোনালোকে দুটা ৰাস্তাৰে যাব পাৰে প্ৰথমটো আজি যেনেকৈ আমি চন্দ্ৰপুৰ হৈ গৈ আছোঁ আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে সোণাপুৰ হৈ প্ৰথমবাৰ আমি পবিতৰা আহোঁতে সোণাপুৰ হৈ আহিছিলোঁ কিন্তু মই ক'ম আপোনালোকে আজিৰ ৰাস্তাটোৰে আহিলে বেছি ভাল হ'ব কিয়নো এইফালে চিনেৰিটো বেছি ধুনীয়া অলপ সোনকালে পাব আৰু টোল গেটৰ পইচাও দিব নালাগে পবিতৰা অভয়াৰণ্য মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত অৱস্থিত পবিতৰা গঁড়ৰ কাৰণে প্ৰখ্যাত ইয়াত বনৰীয়া মৌ শিয়াল আৰু হৰিণা আদিও পোৱা যায় ইয়াৰ উপৰি পবিতৰা হৈছে বিভিন্ন চৰাইৰ ঘৰ দুহেজাৰতকৈ বেছি চৰাই ইয়াত প্ৰতি বছৰে আহে আমাৰ অসমখন সঁচাই ধুনীয়া আৰু সেউজীয়া প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে পৰা ৰাস্তাটোত গৈ থাকোঁতে আপোনালোকৰ বহুত ভাল লাগিব ওখ ওখ গছ পাহাৰ পুখুৰী আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীও দেখা পাব নিজ চকুৰে যেতিয়া উপভোগ কৰিব তেতিয়া সঁচাই বেলেগ এটা অনুভূতি হয় আহক আপুনি ভিডিওটো এনজয় কৰিব আমাৰ লগত জেগাবিলাক এনজয় কৰিব Hey everyone, like, comment and subscribe. <laughs> এতিয়া আমি গৈ আছো মাস্ক পিন্ধি পবিতৰালৈকে মেইন ৰাস্তাৰ পৰা ভিতৰত সোমাই যায় ৰাস্তাটো দেখালে ভাল পাম মেইন ৰাস্তাৰ পৰা খুব বেছি ডেৰ কিলোমিটাৰমান সোমাই আহিব লাগে আমি গাড়ীখন মেইন ৰাস্তাতে ৰাখি খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ আমি এতিয়া অলপ ধেমালি কৰি কৰি খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ সেইখন এখন হেঙিং ব্ৰিজ আছে ইয়াত আপোনালোকে চাফাৰী ৰাইড কৰিব পাৰে মই আজি একো ৰাইড নেদেখাওঁ কিন্তু বহুত কেইটামান ধুনীয়া অভিজ্ঞতা দেখাম আপোনালোকক বেছি দেৰি নকৰি গেটত ওলাই আহিলোঁ আৰু তাৰ পাছত এয়া চাহৰ লগত খালোঁ এতিয়া আকৌ আমি ৰাস্তাটোৰে মেইন ৰাস্তাৰ ফালে গৈ আছোঁ আমি এতিয়া গাড়ীত অলপ আগুৱাই যাম অলপ অলপ আমাৰ ভোক লাগিছে যিহেতু আমি লাঞ্চ পেক কৰি আনিছোঁ সেয়ে আমি এটা ধুনীয়া স্পট বিচাৰি তাতে খাম আপোনালোকে ইয়াৰ ওচৰত দুখনমান ৰিজৰ্ট পাব জিজিনা অটিছ নামৰ এখন ৰিজৰ্ট অলপ আগতেই আছে যোৱাবাৰ আমি সোমাইছিলোঁ ভাল লাগে গৈ খালি খানাটো অলপ ভাল নাছিল যদিও আমি চাফাৰী ৰাইড নকৰিলোঁ কিন্তু আমি ৰাস্তাৰ পৰাই গড় দেখা পালোঁ দেখিছোঁ আমি এতিয়া ৰাস্তাত নামি গড় চাইছোঁ ইয়াতকৈ আৰু বেছি ভাল লাগিল যেতিয়া আমি হাজাৰ হাজাৰ চৰাই বহি থকা দেখিলোঁ এই সকলোবিলাক যোনবিলাক ক'লা ক'লা স্পট যেন দেখিছে যদিও মোৰ কেমেৰাটো ভাল নহয় এই সকলোবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাই আৰু অলপ আগবাঢ়ি গ'লে আপোনালোকে এখন দলং পাব beautiful scenery behind me আমি আমাৰ লাঞ্চৰ কাৰণে স্পট পাই গ'লোঁ আৰু এতিয়া আমি বহিবলৈ অনা বেডশ্বীট ৰেডি কৰিছোঁ যিহেতু বনাই মেলি মই আনিছোঁ এতিয়া এৰেঞ্জ কৰা কামটো মোৰ হাজবেণ্ডে কৰিছে হ'লো আৰু এতিয়া আকৌ গুৱাহাটী ফালে গৈ আছোঁ এইবাৰ মই মোৰ বাওঁহাতে থকা ধুনীয়া চিনেৰীবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাই যাম এতিয়া সময় হৈছে চাৰে তিনি আৰু লাহে লাহে সূৰ্য দুবাৰ সময় আহি আছে ছানছেট টাইমৰ ভিউ চাই যোৱাৰ মজাই বেলেগ বৌ নহ'ব আপোনালোক কিয়নো আগত গৈ মই আপোনালোকক এটা ধুনীয়া ঠাই দেখাম ৰাস্তাটো কিমান ধুনীয়া আপোনালোকে চাব পাৰে তাৰ কাষে কাষে গছ আৰু তাৰ আগত পাহাৰখন চাওক কিমান যে ভাল লাগিছে চাই কথাটো আপোনালোকে চালে আৰু ভাল লাগিব আমি এতিয়া গাড়ী ৰখাই মেইন ৰাস্তাৰ পৰা অলপ সোমাই আহিছোঁ আগত আছে এখন সৰিয়হ খেতি তাৰ আগত এখন পাহাৰ আৰু লগতে ছানছেট ইয়াৰ পৰা ঘূৰি চালে চাওকচোন পাহাৰখন কিমান ভাল লাগিছে সেইখন আমাৰ গাড়ী আৰু মেইন ৰাস্তা তাৰ মাজত ধাননি পথাৰ কেনে এক প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য